विजय दीनानाथ जॉन पूरा नाम बाप का नाम दीनानाथ चौहान मां का नाम सुहासिनी चौहान गांव पांडवा उम्र छत्तीस साल नौ महीना आठ दिन सोलवा घंटा चालू है, है? तुम तुम कभी नहीं सुधरोगे काय को सुधरे ये दुनिया बहुत बिगड़ी हुई है काय तोंडे साहब हैं इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए बिगड़ा हुआ होना बहुत जरूरी है जो सुधर गया वो गया ऊपर मालूम ये नसीहत तुम उन भटके हुए नौजवानों को देना